Mein Name ist Urs Kaiser, ich bin Leiter des Seminars am Michaelshof. Das ist eine Erzieherfachschule mit Schwerpunkt Jugend und Heimpädagogik. Wir haben hier Blockwochen, wo wir Schüler aus ganz Deutschland äh, unterrichten und zu Erziehern ausbilden. Und es gibt Wochen, wo das Haus leer steht. Und da freuen wir uns, Unity beherbergen zu dürfen, weil Vernetzung im sozialen Bereich Nachhaltigkeit ein Riesenthema auch für uns ist und wir freuen uns, dass diese Workshops hier stattfinden.